Odia mi faras experimenton. Mine rigardos vin, char mi estas pretiganta la mediton mem. estas stranga tago, longa tago. Kai morgau estas alia tago. Bon chance. Minestias kial. Sed shaina sal mi che <laughs> iam mi besonas de nove. Ferion. Eble mi devas iom riposi, vera. Baldo. Mi ne La vivo calc foie duras, care. To, restu cun ni, cun meditu, cun ni. Danko. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas leghi con vi piednoton de misconata lettero al signoro Seinef, mi pensas, char gi aperis eh, en l'esperantist en Franzio. Temas pri piednoto el eh, privata lettero cies publicetson Zamenhof ne nur consentis, sed mensis en la lettero mem. Mi legas el pagio 427. dudec sep. Ciel autoro della lingvo, mi, pli ol alia volus, che gi estu ciel eble plei perfecta. Por mi, la retenigiado de pli bonigoi estas pli mal ol por ciu alia. Cae mi ec confessas, che quelca in foio in mi iam estis preta proponi alla esperantistoi quelca in malgranda in plibonigo in sed giusta tempe mi ec memoradis pri la granda dangerezzo de tia pascio cae mi forgetadis mian intenzon. La episodo cium mi electis por instigi cun mediton, lau mi havas instruon. La punto estas che kelk foje la socia rolo bremsas agadon char se ni agas nur sekve de nia propra volo la efico de la agado pro la socia rolo povas resulti en grandiosa bumerango ali vorte anstatau helpi kai atingi la celon antau viditan la resulto estas catastrofa plei probable ien la tubero en la afero ci foie mi pensas persone mi ciam devas memori pri mia rolo char la entusiasmo fari afero in povas exacte faligi min en tian truon char por usi de nove la vorto in Desamenhof estas granda dangerezzo en tia pascio ciu ocasas ancao al vi, jen la demando. Dankon pro via attento, gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.